राम्रो बिरयानी धेरै मिठो बिरयानी मुबारक बाहेक मुबारक भन्दा त तिन गुणा मिठो मैले भनिदिएँ अब छाड्दै छाड्दै कुरा अब हामी विराटनगर आइसकेपछि हामी विराटनगरको साथीहरूको मजा नै हाम्रो एकदमै ढोको छ कसमा जानु हामी हामी गिरिज गिरिज दाइकोमा म म त्यस्तो छु गिरिजाको सबभन्दा ठुलो फ्यानको म पनि हो म पनि हो हार्डकोर होइन ठुलो फ्यानमा मैले हाम्रो अङ्कित दाई हो नि अङ्कित दाई हो अङ्कित दाई त बेस्ट अङ्कित दाई त एकदमै जाउँ लास्टै नजिक रहेछ यो ट्राफिक चोकतिर दाइको क्याफे रहेछ एउटा जी क्याफे त्यहाँ गएर यसो रिफ्रेसमेन्ट खाइदिउँ कपाल लामो त खोल्दैन कहिले रहेछ पहिला तपाईँको एयरपोर्ट छेउमा थियो जस्तो लाग्थ्यो यहाँ नयाँ प्लेस जस्तो छ गिरिज दाई अफकोर्स फेलो भ्लगर मैले धेरै बजी भेट्न लाग्यो रियली क्युरियस दाइ के राख्नु भएको छ ए यस्तो पनि रहेछ नि त यतातिर हाम्रो गिरिस कता हुन्छ ठिक छ ठिक छ कस्तो लाग्यो आउने बित्ति भित्र कस्तो good vibes good vibes good vibes आउनु भित्र जाउँ न गाइस चाहिँ तपाईँ चाहिँ कफी सेक्सनबाट होइन बजारमा सानो hole in the wall concept हो क्या गाइस बजारमा चट्ट सानो होइन भित्र गएपछि ठुलो हुँदै जाने क्या यहाँ माथि बुक रुम पनि गाइस यहाँ त चिल आउट गर्छ माथि बुक रुम हुन्छ म प्रमोट गर्नै पऱ्यो नि <laughs> गाइज यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम् डिआइवाई हो क्या यो कलाकारी त देखाएको छ क्या कलाकारी हामी नेपाली कलाकार डिआइवाई गर्न जानेछ क्या किनभने we don't have enough budget हुन्छ नि रिसोर्स युटिलाइज गर्नलाई सो जे भेट्यो त्यसको म्याक्सिमम् युटिलाइज गर्ने त एउटा प्लगिङ भेट्ने बित्तिकै त्यसबाट एउटा एल्बम निकालिदिने हो क्या हामीले त्यस्तै गाइज यो दाग देखिरहनु भएको छ मेरो प्यान्टमा यो सबै त्यहाँ माथिको पेन्टहरू मैले आफै हाने हो क्या अलि भने पैसा बचाउनु पऱ्यो नि होइन अगाडि क्यामेरा मात्र राख्नुपर्छ होइन oh, uh, मेरो भ्लगको एक्सपिरियन्स सब फिर्ता आइरहेको छ क्या ब्रेक त्यो नाम चाहिँ अब गरियो इन्टरटेनमेन्ट होइन अहिले चाहिँ ब्याग मलाई सपोर्ट <laughs> म एक्लै <laughs> तर कहिले काहीँ डर लाग्छ भने क्यामेराहरू डर के भएको छैन है अहिलेसम्म तिमीलाई मलाई बेला बेला टेक ब्रेक दाइ इजी केही इजी इजी लिनुपर्छ किनकि योभन्दा पर्सनल लाइफ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अँ पर्सनल लाइफ इम्पोर्टेन्ट तर मलाई फेरि पर्सनल लाइफ सेयर पनि गर्न मन लाग्छ फेरि यो त राम्रो स्पेस बनेछ नि त बाहिरबाट बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो राम्रो छ दाइको त लाइक सोज माथि सोज भयो आई अहिले नै सोजहरू भइरहेको कमै गरिरहेको छु मैले रियालिटी सोज ए रियालिटी सोज त्यहाँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हुन्छ धुँदो धुँदो सबै ठाउँ क्यामेरा बोकेर लानु अलिकति झ्याउ हुन्छ हाम्रो ऱ्यापर पनि भ्लग गर्नु भनिरहेको छ तर त्यो जमाना आउटै भयो बोकेको छैन अलिकति एक होइन मलाई अरूभन्दा सपोर्ट चाहिएर यस्तो हुन्थ्यो कि पहिला गिरिश oh, oh. दाइले गिरिश दाईले पनि अरू अपलोड गर्थ्यो oh. थियो कि भ्लगर्सहरू अब चेतनहरू भएर सबैजना हुँदाखेरि एउटा राम्रो एक लाइक भ्लगिङ भनेको basically you collab with people who are very talented अब ब्रिटेन भन न Britain was discover from Girish दाज भ्लग अहिलेको like the most successful artist ever होला नेपालमा अहिलेसम्म मेयर मात्र हुनु मागेको अब ग्रुपलाई पनि थ्याङ्क्स फर कमिङ सबजना पनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ होइन मेरो एनर्जी आइसक्यो तपाईँ त्यहाँ हेरेर छ भन्ने बित्तिकै Stars is the bomb. किन हो on निमित्त माथिन्छ तर तपाईँको अहिलेसम्म रिपिटेड सुन्ने कुन थाहा छ सुबानीले त्यसमा पाँच हजार जोड्नु सुनिसक्यो त्यो सबभन्दा फेभरेट क्या सु सुबानीले गिटार बजाउँछ मिठो बजाउँछ त्यो उसले कस्तो मजाले कर्ड प्रोग्रेसन मजाले राम्रो गरेछ कि गर्नेवाला छ अनि क्या मिठो गाइदिन्छ करायो हेला गर्छु भन्ने छिटो मुटुमा चुडाओ कि मायाको शब्द दिन रगत बगाओ कि तेरो मुमेको पर्फेक्ट जोडी सायद मायाको अर्थ सिकायो तिमीले baby you can be my Juliet and I was be you Romeo सम्झेर बस्छु तिमीलाई हेर्दै तिम्रो फोटो तिम्रो सानो पीडा हुँदा मुटु किन रोको आम नर प्लेयर बेबी छ मेरो माया छोको तिमी सँगै जीवन बिता प्राण त्याग्ने छ धोको जब पनि तिमीलाई दिन्छु मनले एउटै गीत गाउँछ बसोमा छैन आज मेरो मन आमा वान गर् म्यान ब्युटी छ तराईको सनसेट गिरिस दाईको टेरेसबाट ल ब्रो अनि दामी छ ब्रो अरू पनि ट्राई गरे हुन्छ होइन ब्रो सेफ चाहिँ कहाँबाट हो हाम्रो मुकेश सर भन्ने छ होइन हाम्रो रेस्टुरेन्ट बस्यो भनेदेखि होइन एन्ट्री नै सन the first thing you see is Mukesh सरको फोटो बत्तीको मुनि अँ मुकेश सरले हाम्रो सेफ सरले नमस्ते गराएको छ किन भन्दाखेरि अब वान अन दि सेलिब्रिटी भनौँ जे भनौँ त गाई बिहाइन्ड हाम्रो एम्बियन्स पनि छ तर फुडै हो नि त तर अब अरू त खायो हामीले होइन अरू पनि मिठो थियो तर यो मोमो चाहिँ टेन अन टेनै छ टेन अन टेनै क्या आई थिङ्क त्यो हामीले नर्मल्ली काठमाडौँ अगाडिको मोमो झोलमा खान्छ नि त सो यो डिफ्रेन्ट भएर पनि होला तर टेस्ट पनि बवाल नै छ क्या यू अझै के के खान्छौँ किन मम नो केयर छोरा नको डाइस चाहे जति काँच पाउने होइन लकी गाइस हुन्छ mummy no worry there be no कमी मम्मीको पर्साइले तानी तानी म त्यस्तो छु म त्यस्तो छु जस्तो सुके भए पनि दामी छु चारतिर म नामी छु तालपरेमा हरामी छु किनकि यस्तो छु म त्यस्तो छु जस्तो सुके भए पनि दामी छु चारतिर म नामी छु तालपरेमा हरामी like the एक Excited to life थियो घरमा अ newly married वाइफ म यस्तो छु म त्यस्तो छु जस्तो सुके भए पनि दामी छु चारैतिर म नामी छु ताल परेमा सबैजना अब म यस्तो छु म त्यस्तो छु जस्तो सुके भए पनि दामी छु म चारैतिर म the middle everything is fake. Got my ankle, hook the blue flame in the tank. Took a few shots, bono shake, shake, shake. Okay, who's the first in one take? Heavy metals, no Beatles, condomina brothers, bad girls, serotonin in the highway motel, prostitution, drugs, money addiction, HIV, hepatitis, fatal infection. More is the truth, more is the truth. Just to get by, but it's damn true. Time to Padre, hazlo, hazlo. ¡Oh, David! ¡Para que sería! ¡Para que sería! कलाकारको रेस्टुरेन्ट हो यो गाइज होइन उमेर भयो गाइज रिटायर हुने मलाई रिटायर हुन मन लागेको है यो एन्टरटेन बिजनेस यङ मान्छेकोलाई हो good luck to all the young people want be in the entertain business यता रमाइलो बिजनेस हो guys I'm blessed I'm blessed guys मसँग फ्यान्स छ मसँग इज्जत छ मसँग नाम छ I'm blessed I'm living a blessed life guys होइन अनि म यहाँ पनि रमाइलो गरिरहेको छु रेस्टुरेन्ट खोलेर अलिक रिटायर हुन खोजिरहेको छु बिकज हुन्छ नि ट्राभलिङ पनि म ओल्ड हुन थालेँ कि होइन too much travelling too much hectic meeting too much new people अलिकति मलाई गाह्रो हुन थाल्यो सो हुन्छ नि मैले रिटायर भएर यहाँ रेस्टुरेन्ट खोलिरहेको छु गाइज त्यो हो नेपाली कलाकारलाई सपोर्ट गर्नुहोस् होइन नेपालमा सेलिब्रिटिजहरूमा रोल मोडलहरू चाहिएको छ क्या गाइज नेपालमा धेरै सेलिब्रिटी छ धेरैजना पपुलर छ रोल मोडल्स एकदम कम छ क्या नेपालमा आउन बिदा role model for you guys नाम कमाइसकेको छु फ्यामिली स्यामिली सब टेक केयर गर्न चाहन्छु मेन आउन बिदा गाई आउनुहोस् है मेरो क्याफेमा गाइज एउटा चिया खाएर जानुहोस् कफी खाएर आउनुहोस् जानुहोस् as a big support guys please I love you के हो यो ठाउँ के हो यो एयरपोर्ट एयरपोर्ट लाइन हो अनि यो लाइट चाहिँ कसरी यस्तो म्युजिक भिडियो लाइट राख्दै क्या यिनीहरू अब यहाँ लाइक कसले मेयरहरू गर्दै हुन्थ्यो नगरपालिकाले बाटो पनि राम्रो छ लाइट पनि दामी छ के हो विराटनगरतिर इन्ट्री राम्रो लाग्यो है ए फर्स्ट इम्प्रेसनको लागि हो ए राम्रो लाइट क्या यहाँ त गाडी यहाँ यहाँ त गाडीको एडहरू खिच्नु दामी हुन्छ यस्तो दामी आउँछ गाडी बाइकहरू केमा छ सुभाष सुभाष गुड मुडमा छ सुभाष धेरै नै गुड मुडमा भइरहेको छ हुनु पऱ्यो नि त airport airport airport airport airport airport airport कलङ्के कलङ्के अफकोर्स अफ डेफिनेटली एकदमै रमाइलो भयो our best wishes to Girish दाई thank you for man like हुन्छ नि letting us in at your place at your home opening up रमाइलो रमाइलो कुरा भयो कति कुरा अब अफकोर्स क्यामेरामा त हामीले गर्दैनौँ तर I really wish you all the best and धेरै पछि I'm sing you this happy so that truly means a lot sing like this हाम्रो विराटनगरको स्टे हेज बिन अमेजिङ अब आज यो एकदमै we we had some one helpers and open this light यो चाहिँ एयरपोर्ट साइडको लाइट हो होइन अलिक मैले रहेछ यता टिकटक सिकटक खिचेर आउँदो रहेछ मान्छेले यहाँबाट हाम्रो जर्नी कहाँ जान्छ हामी भोलि धरान धरान अर गाईघाट समवेयर धरान पनि छ गाईघाट पनि छ अनि देन झापातिर बिर्ता मोडतिर पनि हाम्रो सेड्युल छ सो त्यही गर्छौँ हामी निस्किन्छौँ अब ठिक छ सो लेट्स गो सुभाषलाई सम्हाल्नु पऱ्यो कि यो सब्सक्राइबरहरूलाई के भन्नु आज तिमी के भन्नु सब्सक्राइबरहरू सबै आउनुहोस् विराटनगर लाइटमा खिच्नु फोटो भिडियो अँ हेर त के हिरो हिरो खिच्दैन कस्तो दामी हेर ल खिच्दैन हाम्रो ल हामीजनाको रोमान्टिक फोटो खिच्दैन एउटा फोटो कि भिडियो जस्तो सुकै भयो भने दामी छु ताल परेमा हरामी छु किनकि म यस्तो छु म त्यस्तो छु जस्तो सुकै भयो पनि दामी छु चारतिर म नामी छु ताल परेमा हरामी छु सक्यो हो कि के हो मलाई नै तिमीले पाउँछौ Ik pot het boela mola tini. Ni wana be wana be wana be wana be wana